こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスに油絵の具で一気に絵を描きます。なぜ一気に描くかというのは後でお話しします。 ここまで書いたんですが今のところ何を書くか決めていませんさっき一気に書くって言ったんですけど油絵の具はアクリル絵の具みたいにすぐに乾かないのでもう乾かないまま一気に仕上げます私が油絵の具で絵を描くときはアクリル絵の具だと数十分で乾くんですけど油絵の具だと数日以上乾かないんで数日経ってからまた足してでまた数日経ってからまた足してかなり時間をかけて描くこともあります もしくはどうせ乾かないんで乾かないままベトベトベトベト書いて一気に書いてしまうって感じの時もありますで今日も時間がないので一気に仕上げたいと思います 手が完成しました。タイトルは雨雲の下に咲く花です。最初に言ったように一気に仕上げました。さっきも言いましたが、絵の具の乾かない状態で描いたので、濃い絵の具をベトベトベトベト重ねていくような描き方をしました。実は今年の6月に油絵コラボ展という3人展をやります。